Tabu hao wale wale wale, unaona wale wale wale wale wale yeye eh, wale. Haya, hizi ni tabia za ajabu sana ambazo wamezoea kuzifanya. Eh, sasa hivi hapa nimesikia sikia wanaanza kuingia na nimesikia sauti zao za, za ajabu ajabu kwenye makaburi. Ni kawaida kufanya fanya mambo haya kila, ma, kila siku. Hasa wako wapi? Eh, sema wanakuwa kwenye makaburi ya ndani ndani kule na wenyewe wanaogopa mambo haya, wanaona laana, lakini wanafanya hivyo hivyo kwa sababu ya mambo mambo haya ya kijinga, lakini wanajua kama mambo haya sio mambo mazuri, wanajificha kidogo kwenye makaburi ya mbele mbele huko. Wale wale tumeanza kuwaona wanasema eh, na kuingia muda mrefu, nimedai hii tu ameingia. Afu wamezidi wanakuwa wako kwenye makaburi ya karibu karibu, wengine wanajifichaga sana makaburi ya mbali mbali kabisa wale, lakini hao wameamua, wameamua kabisa ushenzi kabisa kwenye makaburi ya karibu kabisa haya, hatari eh, tabu sana. Umeona hao tunawasikia, tunaona wale wale wale, unaona wale wale wale wale wale eh, wale wale wale wale Hizi ni tabia za ajabu sana ambazo wamezoea kuzifanya. Umeona sasa, tabia za ajabu sana, yani tabia za kishenzi unafanya, yani hawana aibu kabisa. Hatari sana sana, umeona? Yani hii kitu inatakiwa ikomeshwe kwenye jamii kabisa, vitu vya kijinga kama hivi. Ndio maana sisi tumeamua kujitoa mwanga, tumekuja usiku sana kuja ku, kuwachukua hawa ili tujue, tuonyeshe jamii kwamba vitu hivi sio vitu vizuri ni vitu vya ajabu sana wanafanya hao. Hiki ni kitu ambacho kiukweli mimi sijawahi kukishuhudia live. Ni kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya maisha yangu kuwahi kushuhudia tukio kubwa na zito la aina hii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 Shayo ndo jina langu. Huyu mheshimiwa hapa ndio moja kati ya watu ambao wametutafuta mara kadhaa kutuambia tukio hili linatokea katika eneo la makaburi katika sehemu moja hapa jijini Dar es Salaam, na hatimaye leo tumefanikiwa kuja na hicho ndo ambacho tumejionea. Habari safi, vipi? Safi, hongera kwa majukumu. Hapo ah, hapo ndugu yangu. Kwanza kabisa majina yako? Mimi naitwa Rashidi Omar Sembuli. Ndiyo, ndiyo. Kwa mara ya kwanza kabisa unagundua kutendeka kwa michezo hii au uchafu wa aina hii, naweza kuita uchafu kwa sababu ni, ni vitu sio vizuri, ilikuwaje? Ah, mimi <clears throat> kwa kuwa naishi maeneo haya huwa napitapita mara kwa mara. Mara ya kwanza kabisa kugundua, nilikuwa napita hapa, wakati napita nikagundua, nikahisi kwamba kuna kitu kwa hiyo nikaona kwa sababu maeneo haya ni maeneo ya jirani na ninakokaa, nikaanza kufanya uchunguzi nikiwa na wenzangu, tukawakuta hao watu, tukajaribu kuwadhibiti. Baada ya kuwadhibiti wapo tuliowakamata wakasema kwamba bwana, tusameheni, lakini hatutarudia tena. Tukajua ili tukio litakuwa limekwisha, lakini kumbe bado tukio hili lilikuwa linaendelea. Ndio mpaka leo mmekuja nyitiki, tumekuja usiku kwa ajili kuwavizia na tumewakuta kama hivi kwa macho yako, nawe umeona, Na nimeshangazwa sana kwa kweli, sijui ni wapi ambapo tunaelekea. Ah, tunaelekea pabaya kwa sababu hii hali ni hali ambazo zimetabuliwa mwisho kabisa wa ulimwengu, lakini sasa mimi nashauri viongozi wa mitaa hii wajaribu kutengeneza mazingira ili tukio liwe halipo, kwa sababu wao ndo wanahusika wana na, na ulinzi na usalama katika maeneo haya kwa, kwa mtazamo wako kwa jamii nzima kwa ujumla na watu ambao wanashiriki katika matendo kama haya unawaambia nini? Kwa sababu huenda hata anayeshiriki, naamini hivyo kwamba ukikutana naye mchana, sidhani kama unaweza ukamjua kwamba huyu ndiye yule. Ah, si tunatoa ushauri kwa jamii nzima kwamba tukio hili ni tukio la ajabu, tukio ambalo alifundishi chochote katika jamii, kwa watoto na wakubwa, hata na kwa wazee, yani alifundishi chochote. Kwa hiyo ni tukio la ajabu ambalo linapaswa kupingwa vikali na, na jamii nzima. Kiimani pia unazungumziaje tendo kama ile linafanyika juu ya, ya sehemu ambapo mtu kapumzika safari yake ya mwisho katika ah, nyumba ya milele? Ni laana kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hawa ni watu ambao walikuwa wazima kama sisi. Kwa hiyo kufanya majambo kama haya maana yake ni, ni kitendo cha cha aibu sana ambacho hakitakiwi, hata Mwenyezi Mungu hataki vitu kama hivi. Ungepewa mm, tuseme cheo fulani au dhamana ya kulisimamia hili, wewe kama wewe ungechukua hatua zipi za haraka ah, katika mimi, kutokomeza? Mimi kwa mfano ningekuwa ndio labda mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambaye ni mlinzi wa amani katika mtaa, ningelitafutia mbinu hili kama kulini kuweka sungusungu wa kuwasaidia walinzi hapa, kwa sababu walinzi hapa makaburi haya ni mengi na ni sehemu kubwa, eneo hili ni kubwa, kwa hiyo walinzi wanashindwa kudhibiti eneo lote. Kwa hiyo tungetengeneza mazingira ya kuwasaidia walinzi kukomesha tukio hili. Na unaamini ni katika eneo hili tu la makaburi au umewahi kusikia taarifa kama hizi katika makaburi ya sehemu nyingine? Hapa ndugu mtangazaji, tume, tumeona wote kwa pamoja, mimi na wewe, lakini hizo sehemu nyingine tunasikia kama ulivyokuwa unasikia mwanzo. Kama utaamua kutembelea maeneo mengine Dar es Salaam, unaweza kufumania kitu kama hichi tena, kama utaamua kutembea, lakini hichi ni kitu ambacho kwa hapa umekifumania, huko tunasikia tu lakini kwa hapa ni kitu ambacho tuna uhakika kiwa kinafanyika kama hivi, na mwenyewe umeona. Kabla ya kushuhudia wewe mwenyewe tukio kama hili, uliwahi kuamini au kufikiria inawezekana kuna watu wanafanya vitu vya aina hii tena katika maeneo ya makaburi? Mimi nilikuwa nasikia, lakini baada ya kusikia ndio siku ikatokea, nikaamua kufanya uchunguzi, nikaona kweli. Siku ya kwanza ulipoona kabisa, uliwaza nini katika akili yako? mimi niliwaza kwamba dunia hii inakokwenda ni mwisho sasa, kwa sababu hii matukio haya miaka hiyo ambayo sisi tunazaliwa tulikuwa ni aghalabu sana kusikia vitu kama hivi, lakini imefikia mpaka tunaviona sasa. Hii ni kitu imekuwa too much kabisa. Kwa, kwa mtazamaji anayekutazama sasa hivi una, una lipi la kumwambia juu ya tukio kama hili? Ah, tukio hili sio tukio zuri, kwa maana hiyo mpaka leo Nyitiki TV imeamua kuja kufanya mambo haya usiku ili watu kuwaonyesha watu wajue. Maana bila kuja usiku maana huwezi kuwaona vitu kama hivi, japo kweli ni watu wanafanya vitu vya aibu lakini hawafanyi mchana. Kwa mpaka mmeamua kuja wote kwa jumla tuangalie na watu wote waone, jamii yote ione kwamba hichi kitu ni kitu cha kukomeshwa kwa pamoja. Eh, kwa lengo letu jamii yote ijue kwamba hili tukio sio tukio zuri wote tushirikiane kulikomesha hili tukio. Nikushukuru sana, asante sana ndugu yangu. Hata hivyo, Tiki TV hatukuishia hapo, ilitubidi tujaribu kutumia muda wetu uliobaki kwa zaidi ya saa moja tukiwatafuta walinzi wanaohusika kulinda katika eneo hili la makaburi bila mafanikio yoyote. Ndipo tukaamua kumtafuta mjumbe wa eneo hili kwa njia ya kawaida haikuwezekana kumpata, tukajaribu kumtafuta kupitia mawasiliano yake ambayo tulipewa na moja kati ya wananchi waliojitokeza kutupa ushirikiano ambao hawapendezwi na tukio hili ambalo limekuwa likifanyika katika eneo hili. Hata hivyo mjumbe hakuweza kupokea simu yake ya mkononi pengine kwa sababu ni usiku mnene au kuna kitu kingine au yuko mbali na simu, hatukuweza kujua. Tunaendelea kufuatilia tukio hili kwa ukaribu zaidi na tutaendelea kukujuza kitakachokuwa kinaendelea kutoka katika eneo hili la makaburi. Ni kushukuru pia na wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kushuhudia mwenyewe ambayo ni ngumu na nadra kuweza kuyashuhudia au kuyakubali endapo utaambiwa au kusimuliwa na mtu mwingine. Taarifa zilizopo ni kwamba matukio haya yapo katika maeneo mengi mengi, hasa katika maeneo ambayo ya makaburi ambayo walinzi wanakuwa hawapo mara kwa mara, na maeneo ambayo yanakuwa yana walinzi ambao yanakuwa ni maeneo makubwa ya makaburi na walinzi wachache pia. Sina la ziada siku ya leo kupitia Tiki TV ya kujifunza jifunze, tunasema mazuri ya bebe, kwa maana ya ushauri tulioambiwa. Vitendo hivi vinaashiria siku za mwisho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 Tukio hili ni la kulaaniwa vikali na la kukemewa na halistahili kuwepo, ni la kupigwa vita na liweze kuisha kabisa kabisa. Unaweza kuchukua hatua pale ulipo kadiri ya vile ambavyo unaweza. Inawezekana sio katika makaburi haya tu, hata katika maeneo mengine ya makaburi ambayo unayafahamu. Sina la ziada, bye bye kwa sasa. Nyuma ya kamera ni Director Haruna.